درومان لە فەیسبوکدا کۆمەڵێکی زۆر لە هاوڕێمان هەیە دەمانەوێت هاوڕێکانمان بسڕینەوە هەموو بەیەکەوە بەڵام سڕینەوەی دانە دانەی هاوڕێکان لەوانەیە کاتێکی زۆرمان لێ ببا بۆیە ئێمە لەم ڤیدیۆدا فێرتان دەکەین چۆن هەموو هاوڕێکانت بەیەکدا دەسڕیتەوە وە لە هەمان کاتدا تۆ دەتەوێت بزانی ئاماری فەیسبوکەکە چ پۆستێکە زۆرترین ڵایکی بۆ هاتووە و چ پۆستێکی تۆ کەمترین ڵایکی بۆ هاتووە زۆرترین کۆمێنت کە بۆت هاتبێ لەسەر کام پۆستە بووە هەر ئەوەندەش نا دەتەوێ لە یەک کاتدا هەموو پۆستەکان پرایڤت بکەی یاخود ئەم پۆستەکانت بسڕیتەوە بەڵام هەموو ئەوانە کاتێکی زۆر لێدەبا بۆیە ئێمە لە یەک ڤیدیۆدا پێتان دەڵێین چۆن بتوانن ئەمانە هەموو بەیەکەوە بکەن هەموو ئەم شتانە وە کۆمەڵێکی زۆر لە تایبەتمەندی زیاتر لە نێو فەیسبوکدا ئەنجامی بدەین با کاتێکی زۆر کەم لەگەڵمان بێت لەم ڤیددیودا باسی تەواوی ئەم شتانتە بۆکەین سڵاوتان لێبێ من شاڵە لە کەناڵی شا تێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیدیۆیەک سەبارەت بە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان لەم ڤیدیۆدا باسی ئەوەکەین چۆن کۆمەڵێکی کرداری گرنگ لە فەیسبوکدا ئەنجام بدەین بە کاتێکی کەم کاتێکی زۆر بە خۆمان بگەڕێنینەوە ئەم تایبەتمەندیانەش بریتین لە سڕینەوەی هەموو ئاوڕەکانمان بەیەکەوە و لە هەمان کاتدا پرایڤەت کردنی هەموو پۆستەکانمان یاخود سڕینەوەیان و زانینی داتا و زانیاری سەبارەت بە ئەکاونتەکەی فەیسبووکمان لەگەڵ کۆمەڵێک زانیاری تر ئێستا با دەست پێ بکەین کۆمپیوتەرەکەمان هەڵدەکەین و دەچین بۆ ناو کۆمپیوتەرەکەمان. خۆشەویستان بۆ ئەوەی بتوانین ئەو کردارانێک کە باسمان کە لە فەیسبوکدا ئەنجامی بدەین پێویستمان بە چەند شتێکە ئابل هەموو شتێک ئەچین بۆ براوسەرەکەمان ئەنووسین مەسەەن ئەنووسین کرۆم وبستۆر کرۆم وبستۆرەکەینەوە پاشان لێرەدا کە کرۆم وبستۆرمان کردو تۆ پێویستە براوسری گوگل کرۆم یاخود دەبێ براوسری ئیجت هەبێ وەکو من ئیتر ئەمانە داخین کە کراوە بۆ فول سکرینەکەین کە کرا بەم شێوازەیە لێرەدا ئەو شتانی کە لێرە ئەکرێن چین یەکەم شێت پرۆفایل داشبۆردەکەی خۆتە چاوەڕێکی تاکو زانیارەکانە هێنێ لێرەدا ئەمە ئایدیەکەی ئێمە ئەوە ناوەکەی ئێمەیەوە لەو کاتە ئەکاونتەکەمان دروست کرد و واخیرە بدێتی چەند سرکێک بە لێستە لێرە پێت ئەڵێ تۆی گشتی فۆلۆرسەکان 270 فۆلۆرس 500 فرندت هەیە لە 1970 گروپی و لە هەمان کاتدا لە زۆترین کمنت کە بۆ هاات بێ 1993 کمنت بۆ لە یەک پۆستە تۆنی کلیکین پۆستەکە ببینین زین کام پۆستە بووە کە زۆترین کمنت من بۆ هاتووە تایدا چاوەڕێکن تاکو پۆستەکە کرێتەوە هەر پۆستەکە فەیسبووکە ئەم پۆستەمانە کە زۆترین کمنتی بۆ هاتووە پاشان لێرەدا پێمانەڵێ زۆرترین لایکی پۆست کە بۆ هاتبێتن 16 لایک بووە پۆستەکە ئەکەینەوە بزانین کام پۆستەمانە کە زۆترین لایکی بۆ هاتووە چاوەڕێکن تاوکە پۆستەکەمان بۆ کرێتەوە ئەم پۆستەمانە کە زۆترین لایکی بۆ هاتووە و پاشان لێردا پێماڵێت کۆی گشتی پۆستەکانمان 921 پۆستە کۆی گشتی کۆمنتەکانی کە بۆمان هاتووە 1939 کۆمنتە و کۆی گشتی لایکەکان تاستەوەمانە تو 1970 لایکە و لێرە دە دوایین پۆستەکانمان هەیە دوایین پۆستەکان کە کردومانە پێتەڵە چە لایکشتی بووە تۆ تەنی پۆستەکان ڕاستەخۆ کلیک لەسەرکەی بیکەیتەوە لێرەدا چاوەڕێکە تاوەکو لیستی هەموو هاوڕێکانمانێ بۆهێنێ بۆ پێی کە ئەکاونتەکەی ئێمە 5000 فرێندی هەیە بۆیە تۆزە کاتی ئەوێت تاوەکو هەموو یەکرێتەوە بۆیە چاوەڕێکین تاوەکو ئەم بەشەمان بۆ کرێتەوە خۆشەویستان کە بەشەکە تەواو بوو لێرە ئەگدارێک منە دەتە ئەڵێ 1992 ئەکاونتمە هەیە کە دیەکتیڤە یاخود داخراوە لەوەی کە لەو کەسانێک کە هاوڕێمانن ئۆکەی داگرین پاشان لێرەدا لیستی هەموو هاوڕێکانمان پێڵێ لێرە ئەتوانی بچی بۆ پەیجەکانی تریش لێرەدا ئەتوانین بڵی چەند ڕۆود نیشان بدە پاشە لێرە نەکسمان هەیە ئەم شێوازە ئەتوانی هاوڕەکان من هەموو دیاری بکەین پاشان بای بایدا بگرین کە بای بای داگرین ڕاستەخۆ هاورەکەمان ئەسرێنەوە یاخۆ تۆ نیستی هاورەکان بکەی بە فیلێکی ئەکسڵ باسی ئSV داگری ڕاستەخۆ بۆ دەکات بە فیلێکی ئەکسڵ ئەمە وەکو سڕینەوەی هاوڕێکان. پاشان گروپ سکانەرمان هەیە، لێرەدا سکانی هەموو ئەو گروپانەمان ئەکا کە ئێمە لە چ گروپێکداین، لێرە پێمان ئەڵێ ئەم گروپانەیە کە ئێمە تێیدا ئەدمینین و پاشان لە ڕیزەکانی دواتر پێمان ئەڵێ کە لە گروپەکانی تر ئێمە چ پلەیەکمان هەیە تێیدا هەموویمان نیشانەیاتن. پاشان دەتوانین هەموو گروپەکان دیاری بکەین جگە لەوەی کە ئێمە ئەدمینین کاوەی کە ئەدمین ناتوانین بچینە دەرەوە پاشان سڵێکت داگرین کە سلێکتمان داگر ئەتوانین بە یەکجار لە هەموو گروپەکان بچینە دەرەوە کلیک لەسەر لیف داگرین ئەچینە دەرەوە لە گروپەکان پیج سکانەرمان هەیە لێرەدا پێمان ئەڵێ ئەو پەیجانەی کە هاوڕێکانمان لایکیان کردووە یان خۆمان لایکمان کردووە لێرەدا ئەتو لێرەدا یوزەر ئایدیمانە یوزەر ئایدەکەی خۆمان داخل کردووە تا ئێمە لایکمان کردووە بەڵام دەتوانی یوزەر ئایدی هاوڕێک داخل بکەی بۆی بزانی ئەو چەند هاوڕێ چەند پیجی لای کردووە بەم شێوازە چاوەڕێیەکەی تاوەکەم و پیجەکان بۆێنێ بۆ پێ ئێمە لایکی پیجێکی زۆر زۆرمان کردو بۆیە کاتێکی زیاترە خایێنێ تاوەکو هەموویمان نیشان بدە کە لە ڤیدیۆی ڕابردوو باسمان کرد ئەن سینمان هەیە لێرەدا ئەڵێ فەیسبوک چات بلۆک سین ئەن تایپنگ واتە گەر ئەمە ئەکتیف کەین لە کاتی نامە نووسینمان بۆ هاوڕێکەی بەرامبەرمان ناڵێتن کە ئەو کەسە نامەکەی سین کردووە بینیوێتی و لە هەمان کاتیشدا تایپینگیش نانووسێ لە خوارەوە کە بڵێتن شاڵاو تایپینگ واتە نامە ئەنووسێ هەنێک بەشی تر هەیە لەم ئەپلیکیشنە کە بە پارەن کە بەڵام بێگومان کە بەشداری تێدا بکەی ئەوە سوودێکی باشی لێوەرەگری و سوودێکی چاکی هەیە بۆ خۆت وە لە هەمان کاتدا کۆمەڵێکی زۆر زۆر کردارن بۆ کاتەکەت بۆ کەمەکاتەوە ئیشی سعاتێک و دوانوسیانت بۆ ئەک بە چەند دقیقەیەک بۆ سوودی لێوەرەگریت و لە هیچ کاتێکدا پەشیمان نابیتەوە لە بەشداریکردن لە ئەپلیکیشنە بەهیوای ئەم ڤیدیۆ سودی هەبێ بۆتان بیرتان نەچێ سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن بۆی بەردەوام ڤیدیۆی تازە ببینن و لە هەمان کاتیدا لاکی ڤیدیۆکە بکەن ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵە تا ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ هەرشاد بن